احنا اولا معانا معانا حكم قضاء والشركه القابضه متعانده معانا مش عايزه تنفذ الحكم ده والحكم ده طبعا هشام انديل واخد فيه سنه وبرغم ذلك برضه الحكومه متباطئه مش عايزه تنفذ الحكم فاحنا بقى قاعدين معتصمين لحد ما تنفيذ الحكم يتنفذ ما احنا يحيى مشالي وصالح ابو اليزيد مش عايزين ينفذوا الحكم خالص بيقولوا على جثثنا ما احناش منفذينهم بيتعاندوا معانا معاهم وزير الاستثمار ومعاهم وزير الاستثمار رخ وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما احناش هنسيب حقنا مش هنسيبه خالص زي ما سجلنا هشام انديل هنسجن برضه اللي وراه برضه هنعمل دعوه عليهم وهنرفع دعوه مش هنسيبهم احنا من 2011 في نفس الم... في نفس الم... في نفس الشغل ده ورجعنا الشركه بتاعتنا بالقضاء ومش هنسيبها لما هناخدها برضه مش هنسيبها لما ناخدها سواء يحيى مشعل وزير الاستثمار صالح ما فيش ما احناش متهيألي لما ناخدها بشكر